Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü. Bu yüzil xalqımızın tarixində mürəkkəb, ziddiyyətli bir dövrdür. Bir çox böyük dövlətlərin göz dikdiyi Azərbaycan, Rusiya və İranın maraq dairəsində olub, didişmə, çəkişmə, savaş meydanına çevrilmişdi. Nəhayət, 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsi ilə xalqımızın tarixi faciəsinin bünövrəsi qoyuldu vətənimiz iki parçaya bölündü. Rusiyanın müstəmləkəsinə çevrilən Şimali Azərbaycan İranın tabeliyinə keçən cənubdan fərqli iqtisadi, siyasi yola düşdü. Bu ədəbiyyata, eləcə də mədəni inkişafın digər sahələrinə öz təsirini göstərdi. Ədəbiyyatda bir tərəfdən əvvəlki dövrlərə məxsus məzmun və forma xüsusiyyətləri qorunub saxlanılır, digər tərəfdən yeni ideya, növ və janr zənginliyi meydana çıxır feodal adət-ənənələrinin güclü olması, Rusiyanın mənfur müstəmləkə siyasəti ölkədə inkişafı ləngidirdi. Qabaqçıl ziyalılar, yazıçılar ölkənin inkişafı, xalqın mədəni səviyyəsinin yüksəlməsi ilə bağlı ciddi düşünməyə, əməli fəaliyyətə başladılar. Bu, ilk növbədə marifçilik hərəkatında özünü göstərdi. Marifçilər məktəbə, teatra, mətbuata və ədəbiyyata böyük önəm verir Bu vasitələrdən istifadə etməklə milli ruhlu vətəndaş yetişdirməyin mümkün olduğuna inanırdılar. 1873-cü il martın 10-da Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşt Vəziri Xani Lənkəran aprelin 17-sində Hacıqara əsərlərinin tamaşası təşkil edildi. Bununla da milli teatrın əsası qoyuldu. Bu ölkədə canlanmaya səbəb oldu müxtəlif bölgələrdə bir-birinin ardınca tamaşalar təşkil olunmağa başlandı. Həsən bəy Zərdabinin xalqı qəflət yuxusundan oyatmaq üçün böyük çətinliklə 1875-ci ildə çap etdirdiyi Əkinçi qəzeti ilə milli mətbuatımız yarandı. Bu qəzet daha sonra bir sıra qəzet və jurnalların meydana gəlməsinə zəmin oldu. İşğalçı Rusiya imperiyası ölkəni idarə etmək üçün rus dilini bilən insanlara ehtiyac duyurdu. Bu məqsədlə çox məhdud həcmdə məktəblər açdı. Sonralar vətənpərvər ziyalılar ciddi çətinliklərə baxmayaraq azsaylı milli məktəblər açmağa nail oldular. Bu dövrdə yaranan ədəbiyyatın mövzu dairəsi genişləndi, daha ciddi ictimai problemlərə müraciət olundu. Qasım bəy Zakirin, Şakirin, Əsrin ikinci yarısında Seyid Əzim Şirvaninin satirik şeirləri, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun, İsmail bəy Qutqaşınlının nəsr əsərləri ədəbiyyatın yeni istiqamətdə inkişafından xəbər verirdi. Mirzə Fətəli Axundzadənin bünövrəsini qoyduğu dramaturgiya Nəcəb bəy Vəzirov tərəfindən davam və inkişaf etdirildi. Əsrin sonunda roman və faciə janrının ilk nümunələri yarandı. Bu əsrdə həmçinin ədəbiyyatşünaslıq, tarix, coğrafiya, fəlsəfə və sair elmlər üzrə tədqiqat əsərləri də yazılmışdı. Şifahi xalq ədəbiyyatının mühüm sahəsi olan aşıq yaradıcılığı bu yüzildə janr və sənətkarlıq baxımından yüksək səviyyəyə qalxdı. Bu sənətin ən qüdrətli nümayəndəsi aşıq